Evet arkadaşlar bu videoyu kendim çektim. Canon'un kamerasıyla çektim ve orijinal dosyalar da bende duruyor. 22 Nisan e, sabah 09.38'de İzmir Körfezi'nden Sapanca Gölü'ne e, deniz uçağıyla gitmek üzere havalandık ve e, Sapanca Gölü çok dalgalı olduğu için inemedik ve geri döndük. E, bu özel bir şahıs tanıdığımın bir özel uçağı. Geri döndük tekrar İzmir Körfezi'ne inmek üzere ve e, bunları çektiğimin farkında değildim. Montaj esnasında gördüm ki bir sürü bir sürü bunda bir, bir tane çekmişim yani o kadar görüntünün içinde bir tanesinde bu e, yani adlandırılmayan cisimleri UFO mu diyorlar artık ne diyorsak onları çekmişim. E, ve ta, e, zaten montaj esnasında e, fark edemiyorum sayamıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bazılarını numaralandırdım ama e, göremiyorum. Çok çözünüksüz olduğu için yani HD çekmişim ama belki 4K çekseydim daha çözünüklü olabilirdi. Şimdi bazı yerlerini böyle yavaşlattım. E, belki iyice görmeniz için. Bir de montajda zoom yaptım. Kamerada zoom yapmadım. Belki şey yaparsınız. Sonunda yine orijinal videoyu olduğu gibi ekliyorum. Yine böyle video çekersem yine sizinle paylaşırım. Kendinize iyi bakın.